So we are back again mga kareba. Dito naman tayo sa panibagong video. Magmo-mobile adventure mga kareba. Mobile Legends adventure. Ubusin natin itong 100k para kay Lunox. Tingnan natin kung hanggang saan i-upgrade niya. Yeah. Dahil si Lunox, ang pagpipilian, kailangan natin kuhanin na kuhanin sa mga karepa. Mabamis yan and kitang-kita. Game? Game na mga karepa. Simulan na natin ito sa inyo. Diamonds. Unang bira. Bang. Up. Diamonds. Okay. Pangalawa. Simula tayo sa 116. Bang. Medyo maliit si Gomax nila mga kaibon. Pangalawa, act na ito. natin yan. Hanggang sa makuha natin si Lunox. Natin siya tingilan. nakaka 15 na tayo. Isa pa. Bigyan mo na, Lods. 20k na hindi na magigastos natin mga karepa. Okay, yun ano na yata. Okay. Nice one, nice one, nice one. Nakalimang ano tayo. Bali, 25k yung gastos natin para makuha si Lunox. Kailangan naman natin i-upgrade si Lunox. Kaya, tuloy-tuloy lang. Ang anin bang hornox. Isa pa. Ulitin na natin to. Malapit yan si Lunox mga kareba. Huwag tayo mas kaya huwag niya kayo Isa pa. Okay, wala pa rin. Simula tayo sa 106,000 na ngayon, 66 na lang. Ibig sabihin, naka-50k na tayo. Okay. Masunin natin to. Para repa. mm Ay, gagawin natin natin. Upload muna natin. Okay, may one mistake na dahil yung box. Yun mo. Kailangan natin pa. Sila natin to, mga kakepa. GGG. Ilan kaya makukuha natin sa 160? Lunos dalawan. Dalawa pa lang ako. Ibigay mo na. Ibigay mo sa'yo. tayo na. Nakakano na tayo. 60. 60k. Makarepa. Ibigay mo na si Lunox. Okay. So, 65. Ibigay mo na si Lunox or up. Okay? Maayos ba? Pero Okay. Sige, mag-rotate pa. Meron na lang tayong ilang spin na lang. Meron na lang tayo mga lim. Hindi naman kailangan natin kay ano, Linux. Ang kailangan natin yung Mondays pa. Iba pala. Okay, kahit ano muna. These days muna tayo mga kalabang. Linux. Sayang. Muna lang tayo. Apat. keaman dan tak mendengar Monox ini, ini yang pertama siapa tahu yang pantu Monox Monox ini sudah tiada bangnya lupa Mission mana bang Okay. Subukan natin to si Lonox. Meron na lang tayo ng 16k. Kakadali natin to. Bukasin ko na ito mga karepa. Okay. Yun lang. Okay. Right. Last one. Last one mga karepa. Polymerit yellow nox. Okay. Nakano lang tayong lunox, di ba? Ang piraso, not Kung bago lang kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Okay, that's it guys. Gagawa na lang ako sa susunod ang video ng gameplay ng Dunox. Malakas na siya. Uwes lang ang inabot.